твои встретишь все, что хотели. Вот все рад когда карасам, до сюда свои. У солнца, но в все кого брат, и мама, и тата, и Джонни. Видели мы зло, у свойства величины, и как он человек, человек разгубит. Vidjeli smo mi previše toga da bi ostali oni stari ljudi. je završio Mi smo svoje dali Kad su ostali doma, bez ruku, bez nogu i na polude pravila normalne ljude. Svake godine navrat, na dan brigade, poklonit se da si mrtvi. A kad vidim i nas je svake godine manje, mamka je dead man. Neke kad cuge nam otvara usta Priče postaju sve gore Da skužimo više Ne smijemo loka da ne bi dozvali Neke stare more Kupimo se lagano Dan svak na svoju stranu Ja osjetim olakšanje prekratka traje i prelazi u očajanje. Neko me pitao, pa kaj zakaj odlaziš tamo kad poslije padaš u očajanje. I to je dokaz da civili ne kuze, pa mi se pitamo isto sranje. Lili Marlene, Lili Marlene. Flávio Zoni, Lili Marlene, Lili Marlene, Lili Marlene, Zauiek, Lili